кечинде футбол көрөм деп атып уктап калыптырмын көрө албай калган азыр интернеттен көрүп алыш керек болуп атат ким ким утту болду экен ой мен билем көрбөй эле кой эки бирге утулушту каяктан билесиң футбол көрдүңбү ой көрбөй эле тиги сен уктап атканда максат байке бір жол гол деп бір жол қиқырған анан бир топтон кийин бир эки жолу көк мейлер деп кыйкырды да что то ойлоп койдум эки бир болгон окшойт деп сен билесиң сен сен кыйынсың негизичи <laughs> негизи интернетке деле ушу сенден алып жазат го дейм мен сені бүгін көрдім қойшы қандай түш екен Түшінде сен маған бір қызыл алманы бір түшті алып тұрып мен айтып беріп Алма алмалы түштелген алма айфонға ақша жоқ азыр күнделі башым ауырды өзбекше егер мен нұрбек скидка отып тұр пожалуйста дәй ассалаумағалейкум алейкум уағалейкум ассалам қандайсыз руслан майка жақсысыз ба е э, отырамыз не маңайыңыз жоқ баары жақсы элеби э баягы эле да нурбек баягы эле түшүнүктүү кайра кайра эле бир бойлоктордун өзің бере бересің да маған жоқ түсіндім түсіндім руслан майке маанайыңызды көтөрүпчү мен анда мындай кылайын бір анекдот айтып бермеймін сізге жаңыбы жаңы анекдот айтып бербейинби мындай болот экен да жаныбарлардын баардыгын арыстан чогултуп тұрып тоқойда де азыр тетеге асканын башынан ким өз бойын таштаса мен байлығымдың жарымысын ошого берем дейт анан жануарлардың баардыгы аскага чыгып эми чыгып баштаған өле бір караан келип атат дейді, ұшып келіп, келіп, келіп, келіп, келіп, күш деп жерге түшүп эле караса айу экен жанагычы кагынып силкинип эле туруп калган экен арыстан сүйініп кетті, о азаматсың аюу азаматсың эми байлыгымдын жарымын сага берем десе э айлығың байлығыңды айлығыңды қоя тұршы мен бірінші тәтіге мені түртіп жегенімді жайлап келейінші деп қояды дейді <laughs> деп е ошо аюуну болду болбоду маймыл эле түртүргөн болуш керек э ә? эмнеге маймыл маймыл бейбаш го билбейм э нурбек мунуң анча эмес экен ә? мен сага эмне деп айтып берейинби ә? мындай аскада бүркүт. отырса келіп жанына таранчық ойнатып кетеді мындай э. бүркіт қарап тұр ей сен кімсің э. десе мен бүркітпін өйткенде жаңағы таранчық жанына э. кішінекейсің десе таранчық қарап өп комарит деп қояды анда болды болды таранчы мас қой ә неге мас Ем сол болсо эми бүркүткө ошентип сүйлөмөк беле эми анекдот бүттү кой мен барып жем тарттырып келейин малга жем калбай калган макул мейли болуптур давай жем келиптирби ооба бәлекетсің е баяғында ағаштадың ба е болмайсың жақта бат баттан қимылдамайсың отырған е тұтының жетіспейді ауыз. бас нормально тамақ та жедіртпейді салам дос эмне маанайың жокко эмне маселе болуп атабы эй ооба жардам керекпи рахмат дос мен тиги могу жакта бир үйлөрдө жашайм анан бүгүн эртең менен кокустан эле командировкадан келип калып атпаймынбы келип эле үйгө кирип эле шкафтардын ичин ачсам жок сразу спальняға кіріп тұрып астын қарасам аның астында деле ештеңе жоқ точно балконда болса керек деп балконға шықсам балконда да жоқ ашханаға кірдім жоқ бүт үйді тұтып шықтым жоқ еш жерде қармағанға жетіспей қалмадым ба жаман іш болды міне келіншегің жаман іш қылып қойды жоқ дос мен үйлене элекмин аялым жок үйүмдү урлар тоноп кетишиптир эчтеке калтырбай бүт баарын уурдап кетіп жаман болды жаман болып тұр да ұрылар көп азыр апам юбилейін эмне белек берсек иә апам канчага чыгып атса ошончо акча беребиз да туурабы ошондо эмне элүү миң сом беребизби апаң эмне элүү миңге чыгып атабы елу бөлім шығып жатыр андоша елу сомың өзің ойлап үйресің сонун жыттан атасың ғой бұл не болгон атыр жок эле мындай атыр кечээ өзүң белек берген атыр да жөн тутча мен сага эч кандай белек берген эмесмин ой бергенсиң бергенсиң мен сага качан белек бердим атыр ой бергенсиң бергенсиң капчыгын карасаң постоянно ушундай эле бул эми кечигип атабыз эртерээк азыр жети миң беш жүз байке канча жети миң беш жүз үнүм чыгып кетти го чоң кыз <laughs> албай деле койсом болот да эми жок байке врачтар жазып берип аткандан кийин дарыланышыбыз керек да антпесек тынч албай калабыз ме муну алгандан кийин деле баары бир тынчуктобойм го акчаны эстеп <laughs> макул болду